عندك توازن وسلامه نفسيه و... وذهنيه الشخص اللي ما أيوة. بيأذيش وبيتأذي لما العلاقه بتقف بيبقى مش عايز النهارده لما يجي حد انا كنت اعرفه وي... و... وانا ببقى مش عايزه اعرفه خلاص ويجي يقول انا والله انا نفسي اشوف سندريلا واتعامل معاها عادي بس هي اللي مش عايزه ما هو مش عشان انا وحشه عشان خاطر انا ما اذيتكش فانت ما شفتش مني حاجه وحشه فشايف ان انت عادي ان انت ممكن تتعامل معايا بس انا اتاذيت فشايفه انه مش قادر يعني انا اتعامل معاك حد فاهم حاجه فاذا انت وصلت لمرحله في حياتك شايف ان انت في شخص مش عايز تتعامل معاه وانت عندك سلامه ذهنيه ونفسيه ده ده اساسي عندنا ده مش معناه ان انت وحش ده معناه ان انت اتاذيت جامد من الشخص ده ثانك